ebashweni ngiphume endodeni ngilambe ngiyapha kukhombiswa esiswini angibethe ngisho bonke la bantu abala endlini babheke mithi ngoba ngiphume endodeni ngifika nani angifiki nalo uthi kunalokhu ngizogula amabhodo irongi leyonto fanele uma ngifika endodeni ngifike netreyenyana nje kucaca ukuthi kade ngingekho kade ngovula imlenze phela ane iqiniso guys hayi ngoba simdayisele nathi asithandi inkomo ayidayisi ngiyayidla mali ukuba kuthiwa siyangidayisela ngabe senize nagobo ukukhokha ngoba inkomo iyabiza iy'nkomo eziwu-leven angithi niyayazi so asinidayiseliki nje ukuthi nje yabona sijabulisayo bese thi kantona ujabulanga njengoba kadule uthola ukuthi angijabulanga ngempela-ke futhi ngoba anikwazi nokusichamisa ninjalo engathi kwazi umpela ukuthi e angijabulanga awungichamisanga vele umthole nje nayinani uthi e-e angijabulanga awungichamisanga eh. hawu ngathi ngidla i-hour lonke ngangidla two hours akusho ukuthi kunalokhu ngilimazile inkomo iyafutha kuchameki khona le nto eshiwo yinina-ke madodami lapha emuva ngiyanithanda nezo nomkhuba ukuthi niyasinabisa ede mina uma ungafika la kumina hhayi impela ungakhetha ukhethi ungashiyana umtshefezo ngakukhombisa ukuthi mina wagumeda ngisenga ngingafasi ufuna uqala ungibophe kuqala ngizongisenga yabo le ndaba yena ukuthi niyasinabisa ayisebenzi fanele niqale ni-understand igama elithi unginabisa kuqala ukuthi yini ngeke ungitshele ukuthi ungathi okay ungirobhile kwi-romance nga-understand ngoba vele irandi yokuqala siyayi-understanda ngoba vele uma ngisuke endlini ngizokuvakashela noma wena uzovakashela mina usuke usuwubalile kusuke sewusemqondweni ukuthi ngiqhanyelwe-ke manje and vele ngizothola ingakho nje indoda uma uthe uyeza ugcina ungafikanga impela ikuzonda nokukuzona ngoba isuke isiyibali sisibhajethile ukuthi hhayi-ke okay kulungile-ke kwirawundi yokuqala-ke singayishaya ibhedabheda hayi kodwa kwesibili mfana ngeke ngikwazi ngeke mfana uxoxela amajidi akho ukuthi unginabisile kwirawundi yesibili ube ngidakeliwe ungidakeliwe nje mina ngidakeliwe and ngibuke emehlweni ngithi angidelanga ukuthi alisavuki i-make a plan wayibona ngangitshathi make a plan sengiyilaphela kwenziwe njani-ke nina aninqela umuntu ukuthi umuntu umudle awa lokho ukuthi umnabisile cha kona ukunabisa lokho umuntu ngamunye ngisho 10 minutes uma umnabisile umnabisile one kunalento ekuthiwa i-sport i-sport ayitholi lo mbali mungabe uthi ithiza ngeke uzuyithole i-sport ile ndawo emnandi othi uma uyithintile umuntu wakhona uyambona impela angazi impela e, e, e, aze angaze enze neyifu ngeyingekho obukukwazile ukufinyelela kwi-g sport amadoda amaningi awakwazi ukuthola i-g sport uma ungawenza i-research ungathola ukuthi u-90 <laughs> percent wabantu besifazane bayamasturbate ungumasturbate ukushaya indlwabo amadoda thiwaginqa idayisi nathi-ke siyaliginqa ukuthi phela thina abo asiliginqi kanje ngoba kodwa nathi siyaliginqa-ke idayisi uyazi ukuthi indaba u-90 percent wabantu besifazane umasturbate and nala bakhona abamasturbatayo ngiyababona futhi ngeke baze basho kodwa umina kuphela ovumayo ukuthi mina ya mina ngiyamasturbate mina anginankinga futhi nalokho kumnandi-ke kodwa bakhona nalaba masturbator kodwa ngeke baze bavume yazi indaba ezeke bavumi basaba ukuthi yihlazo into edala ukuthi abantu besifazane bagcine sebemasturbate ngitshela nina madoda one niyahluleka ukuthola i-g-sport two uma ngabe nenza nathi ucansi niyadadazela angazi nisuke nijahephi three ni-selfish ngale ndlela yokuthi umuntu ufike abeke isandla endaweni ususa usibeke la ozwa khona ukuthi umnandi asusa asiphindisele la kuthanda khona yena engathi ungaze uvuka umfaka unyawo ukuthi ususelani lapho ngokukhona la kumnandi khona hawu kantini ngempela mengikubeka umunwe wakho laphayana thinta khona-ke silima ikhona la kumnandi khona nje kanti awuboni yini usuza ngifuna ukawubeka la kuthanda khona wona ileyo nto-ke e-, edala ukuthi sigcine sesimasturbate ngoba ungishiya phakathi nendawo ngingaqedile omunye uthole ukuthi ucansi yes ucansi enjoyile impela bekumnandi kodwa angichamanga khona abantu besifazane labaney'ngane nga-three abangakwazi nhlobo ukuchama ukuthi into enjani ten percent wabantu besifazane ochamayo nami ngangikulowo ten percent i decided ukuyela ngala ngangikulo 90 percent ongachami lapho ngadicide ukubuyela kulo 10 percent okuchamayo okay anginankinga lokumtshela vele mina ubhewoma kanankinga ngikaxoxa noma yini esiyenza naye amathipha ngithi lawo ngizobe ngimnikeza wona yabo kwesinye isikhathi khona uthola ukuthi hayi umuntu wakhona uyazama impela ukumtsheka i-cj sport kodwa hayi akabambi akayitholi and loo nto iyahlukumeza ngoba ngesikhathi esechamile umuntu wakhona wena usuke usenelukuluku lokuthi uyafisa nawe ngihlale ngisho ukuthi uma nisendlini nibabili nishudile nikhiyile you can do whatever you like as long as izonijabulisa as long as izonenza nibe happy mina nobabili amanye amakhaphulu ngawabone mahle uziwahalele uthi mm yazi ikhaphulu kanti awazi ngaphakathi endlini ukuthi kushubile indoda yakhona ayikwazi ngisho ukufenda isono ayikho into ebuhlunguleyo ukuthi indoda ilala ithi japhe kwakho mina ngine-operation nje ngeke ngize ngiphase indaba ukuthi ngicindezelwe indoda nje fanele bengabe nenza ucansi nishiye isikhala sokuthi ngingadlula ingane bengabe owesifazane ngaphansi wena ungaphezulu kusala isikhala la in between hhayi ndaba okuthi ulala uthi ngiciphe kwakhe ngiphefumule kanjani-ke mina manje hayi so uma ngabe nivalile endlini ningenza noma yini enithanda ukuyenza sesibonile ukuthi hayi cha sesizamile bebe sahluleka awukwazi ukungichambisa ngepipi inkosi yami yiphi-ke enye i-option esizoba nayo anisho nina leyo nto niyathula yazi thina senzitshani siyayikhalisa senze ngathi sichamile sengiyachama ngiqamba amanga akufiki kwakona lokho kuchama ngazi kokuthi into enjani ngiyikhalise nawe ubona ukuthi ngichame ngempela kanti angikaze nhlobo ngaqala ngachama angiyenzi-ke mina leyo nto anginayo nje i-energy yokugangi ngibe ngithi sengiyachama ngingakachama uma ngingachamanga nje ngasho ukuthi angichamanga finish so nikaze ninama-option ningenza noma yini khona nje ikhaphule ngiyazi engengisho esebenzisa i-vibrator ngoba ubaba uyahluleka ukuchamisa umama ngepipi so mengabe esebona ukuthi okay sesiphakathi nalo ucansi umama uya-enjoya kodwa inkinga ngikwazi umchamisa umama donsi ivibrator yakhe ekhabetheni ayidlalise ngayo ubhontshisi achame bese ubaba uyagibela ehe uchamile angithi angithi uchamile ungenza noma yini abanye uthola ukuthi mhlawumbe kade ngithandana nomunye umjidi ubekwazi ukungichapisa ngesakhingi mase ngifika la